असलम everyone this is Ali from Mastech मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए camera comparison mate ten lite और जे सेवन मैक्स का जी हाँ दोस्तों जे सेवन मैक्स आपको मिलता है फ्रंट तेरह मेगा पिक्सल का जिसमें अपर्चर मिलता है वन पॉइंट नाइन का और मेट टेन लाइट में आपको मिलता है फ्रंट पर सोलह megapixel plus three megapixel लेकिन जो थ्री मेगा पिक्सल होता है वो डेप्थ इफेक्ट के लिए होता है वीडियोज़ में इस्तेमाल नहीं होता वीडियोज़ में सोलह मेगा पिक्सल इस्तेमाल होता है जिसमें अपर्चर मिलता है आपको टू पॉइंट जीरो दोस्तों आप इस वीडियोज़ में वीडियो में देख रहे होंगे मेटल लाइट आपको काफ़ी कलर अच्छे दे रहा है as compare to J seven max J seven max में आपको लो लो लाइट फील हो रही है रियर साइड पर ग्रास का कलर कंप्लीट नहीं मिल रहा आपको और मेटल लाइट में आपको नेचुरल कलर मिल रहा है अब थोड़ी सी बात करेंगे स्टेबलाइजेशन की तो स्टेबलाइजेशन आपको मेटल लाइट में और जे सेवन मैक्स में डिफरेंस फील हो रहा होगा कि मेटल लाइट में काफ़ी स्टेबल इमेज मिल रहा है as compare to J seven max colours की बात करेंगे तो कलर्स बड़े प्रोमिनेंट हैं मेटल लाइट में मेटल लाइट क्लियरली विनर होगा डे लाइट में जे सेवन मैक्स से तेरह मेगा पिक्सल है जी सेवन मैक्स का और सोलह तेरह मेगा पिक्सल है मिड एंड लाइट का अब बात करते हैं लो लाइट कंडीशन की फ्रंट कैमरे की तो आपको चलेंगे लेके लो लाइट में so this is guide light of जी हाँ दोस्तों फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मिड टन लाइट और जे सेवन मैक्स के आप देख रहे होंगे मिड टन लाइट में आपको काफ़ी कलर्स नेचुरल मिल रहे हैं हालांकि नाइट मोड है ऊपर लाइट चल रही है लेकिन कलर काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहा है और जे सेवन मैक्स में आपको कलर बिल्कुल डल नज़र आ रहे हैं और बहुत सारा नॉइस नज़र आ रहा है स्कैंटॉन में भी और रियर साइड के बैकग्राउंड में भी अब बात करेंगे दोनों के फ्रंट कैमरा की स्पेसिफिकेशन की तो स्पेसिफिकेशन मेटन लाइट में भी आपको मिलता है तेरह मेगापिक्सल का कैमरा और जे सेवन मैक्स में भी मिलता है तेरह मेगापिक्सल का कैमरा लेकिन जे सेवन मैक्स में सैमसंग ने शो किया कि वन पॉइंट नाइन अपर्चर है लेकिन नाइट मोड में कोई अपर्चर का काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा आपको बहुत ज़्यादा कलर जो हैं वो डाल नज़र आ रहे हैं मेटन लाइट की बात करेंगे तो मेटन लाइट नाइट मोड में भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है अब आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलेंगे अंधेरे में तो आपको फील होगा कि अभी भी मिड एंड लाइट कलर्स काफ़ी बैलेंस दे बैलेंस दे रहा है स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे तो मिड एंड लाइट में आपको नॉइस तो मिल रहा है लेकिन स्टेबलाइजेशन में दोनों ही तकरीबन बराबर नज़र आएंगे जी हाँ दोस्तों बात करते हैं सेल्फी की तो सेल्फी में मेटल लाइट क्लियरली विनर होगा बहुत नेचुरल कलर दे रहा है और जैसे मैक्स हाँ, में आपको काफ़ी नॉइस देखने को मिल रहा है अब बात करते हैं इसके रियर साइड की खींची हुई पिक्चर की तो रेयर साइड की पिक्चर में आपको आप देखेंगे कि आपको कलर्स जे सेवन मैक्स में बहुत बेहतर मिल रहे हैं सोलह मेगा पिक्सल प्लस तीन तीन मेगा पिक्सल है और जे सेवन मैक्स का रियर कैमरा होता है तेरह मेगा पिक्सल का जिसमें अपर्चर मिलता है आपको टू पॉइंट जीरो का हालांकि टू पॉइंट जीरो आपको मेट एंड लाइट में मिलता है लेकिन तस्वीर बहुत बेहतर आती है रेयर कैमरे से मेट एंड लाइट के अब बात करते हैं सेल्फी ग्रुप सेल्फी की ये बुक इफेक्ट में ली गई है जे सेवन मैक्स में आपको बुक इफेक्ट मिलता है प्रॉपर मेट एंड लाइट थोड़ा डल नजर आया ग्रुप सेल्फी में बुक इफेक्ट में लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो colour mate end light side में आपको बहुत बेहतर मिलते हैं अब बात करते हैं इनकी सेल्फी रिजल्ट की नाइट मोड की तो ये ग्रुप सेल्फी ली गई है नाइट मोड में इसमें आप देखेंगे कि आपको जे सेवन मैक्स में बहुत ही ज़्यादा नॉइस नज़र आ रहा है as compare to mate ten light mate ten light clearly winner होगा डे और नाइट के कैमराज में अब बात करते हैं नाइट मोड में ये पिक्चर ली गई है फ्लैश लाइट ऑन करके तो इसके अंदर थोड़ा सा हमें मेटन लाइट डल नज़र आया as compare to J seven max लेकिन अगर देखा जाए तो जे सेवन मैक्स में नॉइस ज़्यादा है मेटन लाइट में अभी भी आपको कलर्स बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं और अब बात करते हैं रियर साइड की पिक्चर की तो रियर साइड की पिक्चर ये ली गई है विदाउट फ्लैश लाइट इसके अंदर भी मेटन लाइट क्लियरली विनर रहा ऑल ओवर हर तरीके से कैमरा में मेटन लाइट बेहतर रहा कलर्स अपर्चर और फोकस में सो so गाइज ये था अब चलेंगे रियर वीडियो की तरफ यह दोस्तों आप मेटल लाइट और जे सेवन मैक्स के रियर कैमरे से बना रहे हैं वीडियो आप देख रहे होंगे आपको मेटल लाइट में काफ़ी कलर्स नेचुरल मिल रहे हैं as compare to J seven max में आपको बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस मिल रही है कलर प्रॉपर नहीं देखने को मिल रहे मेटल लाइट के कैमरे की बात करेंगे तो रियर पर आपको 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा 30 एफ पी एस पे टेन पे रिकॉर्डिंग हो रही है और आपको जैसा उन मैक्स में मिलता है तेरह मेगा का जिसका अपर्चर है टू और मेड टेन लाइट में भी टू अपर्चर देखने को मिलता है अब बात करते हैं स्टेबलाइजेशन की तो स्टेबलाइजेशन आपको थोड़ा सा चल के दिखाएंगे कि आपको स्टेबलाइजेशन क्या मिलती है मेड टेन लाइट में जैसा मैक्स से कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छी स्टेबलाइजेशन है लेकिन लगभग दोनों को एक जैसी ही स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है अब फोकस की बात करेंगे कौन सा फ़ोन जल्दी फोकस कर लेता है तो आप देख रहे होंगे कि दोनों ही प्रॉपर फोकस जल्दी नहीं कर पाते लेकिन थोड़ी सी लो लाइट है बादल है जिसकी वजह से शायद फोकसिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा हो लेकिन मेट एंड लाइट के अंदर आपको कलर्स बड़े बेटर मिल रहे हैं अब बात करते हैं नाइट मोड के रियर कैमरे की तो आपको लेके चलते हैं नाइट मोड में जी हाँ दोस्तों अब रियर साइड के कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मिटन लाइट में और जे सेवन मैक्स में तो मिटन लाइट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा लाइट ऑफ है बैक साइड का लेकिन आपको काफ़ी हद तक जे सेवन जे सेवन में अब इम्प्रूवमेंट मिल रही है जिसमें अपर्चर है वन पॉइंट सेवन के रियर कैमरे में फोकस की बात करें नाइट मोड में तो दोनों में ही आपको फोकस जो मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है नाइट मोड पे एक स्ट्रीट लाइट जल रही है और अगर आप देखेंगे तो आपको जैसा मैक्स में कलर थोड़ा सा नेचुरल मिल रहा है लेकिन मिड एंड लाइट भी इतना कम नहीं है बेहतर कलर दे रहा है as compare to J seven max so rear में दोनों ही तकरीबन बैलेंस है आप स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे तो दोनों में आपको इमेज इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन तो मिलती नहीं है इसलिए दोनों तकरीबन लगभग एक जैसा ही काम करेंगे सो so गाइज़ ये थी आज की वीडियो मेटन लाइट को लेके और जे सेवन मैक्स को लेके दोनों ही लगभग पाकिस्तान में एक ही प्राइस में आ रहा आ रहे होते हैं दोनों ही थर्टी वन थाउजेंड की रेंज में आपको मिल रहे होते हैं मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इन फ्यूचर इस तरह के बहुत सारे रिव्यूज़ कंपेरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके मुझे इजाज़त दीजिए मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से अल्लाह हाफिज़